पार्टी के विरोधी तीनों कॉलेज उन्होंने भाई किया और यहाँ पे रणदीप सुरजेवाला को पुलिस जो है डिटेल करते हुए उनको डिटेल मैंने सब कुछ डाला हुआ है किसानों की आवाज में लगा रहे हैं और किसानों की हर जोर जुलम की टक्कर से नारा है किसान विरोधी नरेंद्र मोदी मजदूर विरोधी नरेंद्र मोदी युवा विरोधी नरेंद्र मोदी किसान विरोधी नरेंद्र मोदी मजदूर विरोधी नरेंद्र मोदी किसान विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी नहीं चलेगी